إذا منتابع وسائل الإعلام من وقت الانتخابات لهلأ منلاحظ انه في كلمات بتنعاد كثير اما نواب 17 تشرين ونواب 17 تشرين يعني نواب التغيير التغييريين نواب التغييريون نواب التغييريون ال 13 ومع الوقت بتتفرغ هالكلمات من معناها بتصير بس شعارات هذا الخطر يلي عم بيواجه المعارضة اليوم من بعد كل ظهور إعلامي خطر انه تتعلب وتتفلتر وتتفرغ من مضمونها بطبيعة شغلة بتحاول التلفزيونات تبسط حيالله ظاهرة لتقدر تحتويها وتوصلها لأوسع جمهور ممكن مثلا مع انه 17 تشرين كانت متنوعة وكان فيها ناس من كل المجموعات ومن كل الاطياف ومن كل التوجهات السياسية على الشاشات تلبست عنوان عريض والشروط للانتساب وصار في فلترة للآراء يلي بتمثل الشارع وأي مصطلحات مقبولة وأي مصطلحات مرفوضة صار في ناس بتتسكت على الكاميرايات انه في سياره بقلبها جيشه ضل مصر انه بضل طاحش على كل حال غدي نحن عم نشوف نفس الشيء مع الخطاب السياسي للمعارضه اليوم العنوان هو تغييريين بتتحول الموجه الاعتراضيه كلها لسلعه شغلتها تجيب مشاهدين وبالتالي لازم الكل يكون من نفس اللون تعرفوا علينا يعني اربع ساعات ما حدا تعرف علينا ما حدا حكي مع العلم انه معظم النواب المعارضين مختلفين عن مواضيع اساسيه بين بعض وهيدا شيء صحي اكيد ما بقدر اعطيك اسم لانه هذا الاسم بده يكون فيه موافقه عليه من 13 ونكون متفقين من بعد ما تتعلب المعارضة لتصير سهلة الاستهلاك بصير مهم انه يضل الاعلام محتوى هيدي العلبة ببلد منهار على كل الأصعدة أهمية وصول المعارضة على مجلس النواب بتكمن بطروحاتها السياسية والحلول يلي عم بتقدمها وهيدي الطروحات بتتبلور من خلال نقاشات بالفضاء العام وعلى الإعلام مع خبراء وناس مختلفين بس الإعلام بفلتر المعارضة من كل الأفكار المستفزة أو الراديكالية أو يلي عليها اختلاف أو يلي بتتعرض للتمويل وللمصارف بالتحديد كرمال تضل عم بتجيب جمهور واسع من دون ما تتعارض مع أهداف الإعلام المكسبية تعلبت الثورة ب 13 نايب وتفرغت من مضمونها السياسي وهيك بتكون تحولت لرمز لفولكلور وهيدا يلي شفناه بعد الانتخابات احتفالات بانتصار بعد مش معروف شو هو أو كيف رح ينصرف بس الفولكلور بيخدم الإعلام لأنه الإعلام سوق بده يخبر قصة حلوة كتير حلوة هالانتخابات إنه كلنا صرنا جوا حلوة وبتبيع وبتوصل الفولكلور بيخدم النظام لأنه النظام همه الأساسي تفريغ المضمون السياسي من المعارضة ويحولها بس لاستعراض لسلعة والإعلام عنده قدرة إنه يوجه سلعة التغيير كيف ما هو بده لأنه بتصير block واحد بيتحكم فيها هو كل شخص بيحكي عن التغيير بيتصور كممثل عن 17 تشرين كله كل غلطة بتصدر عن التغييريين تنحسب على كل الجو الاعتراضي بالبلد من 17 تشرين لليوم بيصير في نحنا وهن وإذا نحنا مش بنحنا بنصير هن أو بنصير مشي علما أنه النواب التغييريين أنفسهم ما بيمثلوا إلا جزء صغير من الحالة الاعتراضية صار في تحولات مهمة من وقت 17 تشرين بوسائل الإعلام المؤسسة اللبنانية للإرسال قررت لا خطابات ومؤتمرات وأكيد هون عم نحكي عن وسائل الإعلام يلي ما بيملكوها زلم النظام مباشرة صار في دعم واضح للمعارضة بالانتخابات والفضل بشكل كبير هو وجود بعض الصحفيين المستقلين داخل هالمحطات بس تعليم المعارضة منه مخطط مقصود هو نتيجة طبيعية لسياسات وسائل الإعلام يلي بتستضيف نفس الوجوه يلي هي بتعرفهم يلي أصحاب معهم بتسألهم نفس الأسئلة يلي عودها النظام تسألهم الإعلام مش بالضرورة يكون خصم للاعتراض بس شطارة الثورة اليوم إذا بعدها ثورة إنه تقدر تكسر أنماط الإعلام تترد المعنى السياسي لخطابه